Hello everyone this is Akshay from Frangsters और बोर्ड आपने हमारे पहले के वीडियोस देखे उनको पसंद किया thank you for your love and support लेकिन आज हम आपके लिए कुछ अलग लाए तो ये देखने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा आइए भाई एक्सक्यूज मी मेरे को सैंडल चाहिए था ऐसा सेम लेकिन मेरे को मिला नहीं तो मैं इसका एक फ़ोटो निकालूंगा if you don't mind like just a pic एक सेकंड निकाल लो ना एक शूज़ के तो अच्छा सा आ जाएगा हाँ फिर कैसा फोटो अच्छा आ जाएगा एक ही एक ही एक ही नॉर्मल बस एक ही you don't mind right excuse me excuse me भैया शूज़ कहाँ से लिया एक्चुअली मैं शूज़ काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा हूँ मिल नहीं रहा मेरे को तो मैं इसका फ़ोटो निकाल लूंगा हाँ? नहीं एक इसका फ़ोटो निकाल लूंगा सिर्फ भाई सुनना छोटे मेरा एक छोटा भाई है मुझको ये जो सेम शूज़ चाहिए था तो मैं शोरूम में उसको लेके गया और समझा नहीं पा रहा था तो मैं इसके फोटो निकाल लूँ क्या एक सेकंड एक सेकंड भाई फिर वो ऐसा सेम स्लीपर चाहिए था तो मेरे शोरूम में गया मेरे को मिला नहीं इसका एक फोटो निकाल लूँगा क्या क्या फिर कहीं मैं नेक्स्ट टाइम मेरे को हो जाएगा अच्छे से है ना मिल जाएगा उतारो एक सेकेंड सर कहाँ से लिया आपने हाँ ठीक है कहाँ से लिया चाचा ये कपड़ा मेरे को सेम चाचा मेरे मेरे को सेम सैंडल चाहिए था तो एक इसका फोटो निकाल लूँ क्या सैंडल का सैंडल एक मिनट निकाल के दो ना ऐसा कैसा फिर पकड़ के पूरा अच्छे से खींचेगा कैसा दिखेगा एक सेकेंड लगेगा मैं शूज़ का फोटो निकाल सकता हूँ फोटो एक मिनट वो आप ऊपर हो जाओ ऐसे नहीं निकाल पाऊँगा अंदर से वो कैसे देखना पड़ेगा कौन सा मॉडल है ये उस हिसाब से एक ही चाहिए भैया थाउज टू एक ही चाहिए भैया एक ही चाहिए हाँ क्या फर्क पड़ता है यार मेरे को फोटो निकालने का मेरे को चाहिए काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड भी बोली ये जूता नहीं देगा तो मैं फिर तेरे से नाराज हो जाएगी उस हिसाब से अरे क्या फर्क पड़ता है एक सेकेंड कहाँ से लिया एक मिनट हाँ क्या ओके भाई लेके जा रहा भाई को चाहिए मेरे मेरे भाई को चाहिए हाँ नहीं मेरे भाई को भी चाहिए तो दूसरा भी दे मेरे को मेरे भाई को देना है एक सेकंड भाई कौन सा है कहाँ से लिया चप्पल आके ले आ? हाँ? क्या बोल रहे हो छोड़ो ना फिर दो दो ना दो ना अरे दो तो दो सिर्फ दूसरा तो दो मैं बाहर जाके बेचेगा हाँ तो ये भी दो ना एक कोई नहीं लेगा कहाँ से लिया सैंडल बानर से चलो thank you thank you so much next time मैं दे दूंगा आपको जब आऊँगा यहाँ ठीक है थैंक यू सो मच हाँ दूसरा भी लेके जाओ दे दो आप छोड़ के चले जाओ मैं खुद ही ले लूंगा मेरे को भरोसा नहीं है आप पे आप लेकिन नहीं ये गलत है दूसरा दो जाने दो मैं एक ही मेरे एक ही ऐसा ऐसा चलूंगा ऐसे ऐसे चलूंगा shoes? दूसरा दे रहे मैं जाऊं okay bye bye okay bye bye okay bye bye मे, मेरे को दूसरा भी दे मेरे भाई को देने का अरे मेरे को मेरे भाई को भी देने का है YouTube channel thanks for support That's the camera. Sorry, yeah. वहाँ पे कैमरा चालू है अपना प्रैंक हाँ। चालू है सॉरी मैं बोलता हूँ प्रैंक चालू है हाथ वो देखो कैमरा चालू है क्या सॉरी प्रैंक शूट कर रहे so sorry so sorry interview के लिए जा रहे हैं ऑल द वे हाँ thank you thank you so sorry अरे तो-